Salut! Uh, azi vreau să-ți vorbesc despre a exagera. Mulțumesc, Mirela. Um, mi-a spus o adolescentă într-un parc, acum vreo oră, că a exagera pentru ea este a întrece măsura. Și mi s-a părut interesant. Uh, apoi am văzut o doamnă de vreo 80 de ani care fuma pe o bancă și mi s-a părut că întrece măsura, că exagerează. Uh, dar m-am bucurat că există și asta. Apoi am văzut uh, aici, uh, lângă biserica Sfântul Gheorghe Nou, e un domn care bea alcool în spate. Întrece măsura, cred. Dar cred că toți întrecem măsura. Când mă gândesc că poți întrece măsura spre negativ și să zicem te duci la închisoare sau spre pozitiv și să zicem că devii un iluminat, nu știu, atunci uh, mă gândesc că spre pozitiv e foarte bine dacă exagerez. Plus că nimeni nu știe exact ce aia măsură. Chiar. Să scriem o carte despre măsură. Pentru tine ce înseamnă a exagera? Ciao!